huko ndani unachukua una, una tuzo I mean unagombania tuzo gani? Mwigizaji bora wa video wa mwaka 2022. Oh yeah? Yeah. Na hapo uko na unawaona uko nao hapo utawashinda ndugu yangu? Ah, inshallah majaliwa. Maana wote tunapambana. Yes. Unahisi ma video vixen wa Bongo wanashindwa wapi? Ah, uh, kumeneji tu kutofautisha kati ya kazi na mambo mengine. Basi wanasema ma video vixen mameneja wao huwa ni wapenzi wao. Huyu tulokuona unaingia naye hapa ndo anayewezesha kila kitu huyu au hapana? Huyu ni meneja wangu. Oh yeah? Yeah, hapana hapana hapana hapana. Huyu ni meneja wangu. Una, una date na msanii right? Hapana, si date na msanii. Eh, hivi e, kuna wasanii wanakusumbua sumbua kufanya nao kazi? No, hapana. Una usumbufu wote? Kabisa. Ah, ulipokamilika hivyo mashallah. Kabisa, wanisumbui hapana. Hebu geuka wakuone kwanza. Ah. Thank you. Okay, good luck.